ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਤੁਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜੀ ਸੀ ਹੋ ਕਈ ਮੁੰਦਰਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਰਨ ਲੁੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗਲ ਪਾਈ ਗਾਨੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ